mi nombre es Amanda, mi cumpleaños es el 10 de noviembre. Yo soy estudiante de segundo año de artes en la Universidad de British Columbia. En la universidad mi horario solo tiene clases por la tarde. Ah, a mí no me gusta asistir las clases en la mañana. Este semestre estoy tomando cinco clases. Español, negocio, biología, ciencias sociales, y psicología. Mi día favorito de semana es viernes. Lunes y miércoles tengo una clase y no tengo clases los viernes. Me gusta mi horario. Yo voy a la biblioteca a estudiar. Me gusta mucho la psicología porque es interesante y me gusta el español porque es importante hablar español. Ah, no me gusta la biología, no lo puedo comprender. tiempo son mirar televisión y dormir. Mis amigas y yo bebemos café, nosotras vamos a la cafetería. También me gusta ir de compras. En Vancouver hace mal tiempo. Está muy lluvioso y hace viento. Ah, me gusta la primavera porque hace sol, hace fresco y está despejado. En Vancouver para el invierno necesitas botas, abrigo y bluines. Me gustan los suéteres blancos. De noches mis amigas y yo vamos a ir a la cafetería a estudiar. Me gusta la mañana, me gusta